Pañuelo. Pañuelo. Me refiero al fular, al pañuelo de portear. Pañuelo. Bandolera sería con una mano. Bandolera. Carrito. Como empujar el carrito. Parque. Luna. Sol. Estrellas. Casa es el tejado de la casa. Casa. Árbol. El tronco y la copa. Árbol. Flor. Llaves. Lluvia. Nieve. Coche, el volante. Avión. Camión. Helicóptero. barco, tren, moto, montaña, nubes, autobús, calle. Columpio.